To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK. Jama'a gaskiya ina da guntun magana na minti biyar zan faɗa akan wannan baiwan Allah ah, wai yar fim ne da ta fito ta zage Malam Aminu gaskiya da na ji bidiyo mu yi kan mu adalci mu aje magana akida daban. Ah, rashin kyautawa wallahi ɗaya ne. rashin gaskiya ita ɗaya ne kuma gaskiya ɗaya ne kaga a ni a jin zagin da ta yi masa ta zage iyayensa a kan fata wanda ya yi da ta bari mallumma sun zo sun yi magana gaskiya tun jiya ban yi bacci ba kiraye kiraye nake sha kuma da na ji wannan zage-zagenta da ta yi masa har ta zage iyayen shi wanda ya isa ya haife ki ya aife ki wanda ya tsarin ma'aifinki ki zo ki masa wannan zagi wai saboda a'a ya ba da wani fatawa to wala Allah ke kina ganin fatawan ba daidai ba ne to da ku bari malamai su fito su zo su magana malamai su gwada masa a'a a nan ya yi daidai a nan bai daidai ba ya yi ya yi tuntube ko bai tuntun ya hashe ba amma ki fito kai tsaye kuma ya kamata wallahi mallumma mu manta da batun wani akida kowa ya kamata ya fito ya wallahi ya magana akan haka saboda in dai a yau ya kai a yi malami yi fatawa kan bai kira sunan wani ko bai zo da niyan ya zo ya aibata wani ba har a mace haka ta fito inda da ma wanta ma ta bada nasiha ne is very nice saboda mata ba ma ce muku za mu danne muku hakkin ku amma ki fito ki zage shi ki zage uwar shi ki zage a'a wannan mu yi gaskiya gaskiya ita ɗaya ne ka agree da ni ka disagree da ni wannan ko ko duba kan da malam junaidu ya fito ya ba da nasiha mai kyau ra'ayinsa ya kuma ce maka Allah ya ce annabi ya ce duba kan da malam Musa Yusuf su da sunna ya fito ya fito ya ba da ra'ayinsa ra'ayi mai kyau ya ce Allah ya ce annabi ya ce amma in dai za a zauna a shiru a ce a'a ai wannan saboda akida kaza ne ai wannan saboda akida a zauna a shiru wallahi in dai an fara akan haka gobe kan wadatar gobe kanwa wani zai zo idan an batta ta ta ta zage shi ta zage uwar shi ta zage umman shi ta zage baban shi akan haka to gobe wala Allah kai da zaka goya baya a yaka, wallahi gobe wala Allah kan manyan malluman ka da zo ko kanka da zo ya kai malami malami na yayi wazi in kai barawo ne wazin sata wallahi kai zaka ji shajinka amma kai ka shafa in ka kowa na da irin nashi ta amma in dai gaskiya in dai za a yi gaskiya kamar kan da ta zo ta ci mutunci ta zage uwar shi da uba wallahi mu kan mu gaskiya wallahi kowa ya kamata ya magana haka gaskiya gaskiya gaskiya ɗaya ne wallahi gaskiya gaskiya ɗaya ne gaskiya gaskiya ɗaya ne kamar malam juna da ya fito zai magana ai kowa ba zai tawara ba me yasa shai dai wani ya tawara saboda a'a ya zo yayi magana ne akan gaskiyar sa Allah ya ce annabi ya ce kamar malam Musa ya fito ya zai magana ya zo faɗi gaskiyar sa ne Allah ya ce annabi ya ce wannan kowa ba zai tawara ba amma kaga cikin su duka ai ba wanda zai kama ma a a wanga mai makamu gaskiya ta ci mutum ta zagi wanda ya sara mahaifinki wannan wallahi tallahi ni da ina gaya muku gaskiya wallon ba wallahi ku fito ku zo ku magana wannan wallahi babban cin mutunci ya yi wazi bai kira su ya kira sunanki ko ya ce f ko ya ce kaza wato ke ne kawai mai baki ki zaki ki uwar shi da no no no no this is very very wrong wanga abinda ba daidai ba ba daidai bane abinda ba daidai ba wallahi ba daidai bane abinda ba daidai ba wallahi ba daidai bane wannan ta ci amanansa wannan ta za, ta ci mutuncinsa sosai wallahi ta ci mutuncinsa ta ci mutuncinsa ta zage shi too much ta ci mutuncinsa too much ko maganarsa da ni nake ji kamar wani fadakarwa yake yi kamar kan da malam junaidu ya faɗa kamar kan da malam musa sadu suna ya faɗa haka malam junaidu ya faɗa ah, yana faɗakarwa ne amma dole ba kan da za kamar mutum in yana magana akwai inda za a samu ba daidai ba to amma ba da niyyar cin mutunci ke kin zo ne kin zage umman shi da ba jama'a iya maganar da nake da shi kenan amma muna da karatu da malam ah, din zan saukan damu wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne sam ta ci aba ana zaune yar cikin ka zo ta zage no wannan wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane gaskiya gaskiya ga Allah da Annabi wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane sam wannan ba daidai bane wallahi to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, alhamdulillah jama'a uh, na sake dawowa uh, an turo mini eh, videos video da shi ma malam aminu daurawa ya yi shin wannan da zan saka muku yanzu shine maganar malam aminu daurawan da aka sa aka gama hotunsa da wani hotuna daban da wani hotuna da wasu hotunan mata mata da wasu ababa inda dai abin nan da aka turo mana muka ji na jiyan nan. in dai maganan malamin daurawa ne <laughs> to me ni ban ga wani to me to me to me ni ban ga wani aibuwa kai amma jama'a kai ma kana da naka kana da entitled kana da naka fahimta kana da kanda zaka fahimci maganan kai naka ni ina maganan ni in dai wannan in dai wannan ban sani ba ko akwai wani bidiyo daban amma in dai wannan ita ce bidiyo da ake yawo da ita da yasa aka yi masa wannan ah, hoto da wannan abin da aka yi sa kan youtube in dai wannan ne maganan ne na gani bai kai wurin ba face wala allah kai wani fahimta ko kuma a'a akwai wani bidiyon da ba wannan ba in dai wannan ce magana yasa jama'a ku bar mu ji wannan bidiyo in dai wannan shine ku bar mu ji a ah, na zuwa okay eh ku bar mu ji bidiyo in dai wannan shine magana da yake kaskancin da ya mata shine abubuwanta guda biyar duk ba masu wani birgewa ba ne yanzu turare yana cin abuwa masu kamshi masu birgewa a duniya amma sai allah ya sa akwai wani dabba kashinta ma turare ne kuma kashin turaren nata ya fi kowane turare kanshi to duniya wata aba ce da za a sa kashin dabba misk dabba ce juda jude juda ake kira turaren juda misk abin nan ne dabba ce amma ta kashi sai zama turare sannan kuma abin shanta mai zaki kashin kuda ne eh. yadin da ya fi kowanne tsada saƙa ce ta tsutsa tut harir sunan tsutsa tut ita take yin harir Allah mai wannan a ciki ka gani to turarenta ga yadda yake kayan zaƙinta ga yadda yake tufafinta mafi tsada ga yadda yake to balle kuma abinci abincinta ya yake duk inda ka ci abinci bayan awa shida ya zama ya zama tutu ya zama tutu kuma ɗoyi yake yana wani sannan shi mutum jaka ce gangar jikinka jaka ce aka saka rai aka saka nafs to shi yasa da an zare ran ran shine mutum ai wannan gangar jikin a ita jaka ce ta saka ran da an cire ran to gangar jikin sai ta riɓe duk inda ba a maza an wa mutum jana'iza ba sai ya fara wari sannan wannan ran shine gwamna shine malami shine shugaban da an cire to ba magana ka je kai gwamna ba magana zuwa ofis ba magana zuwa makaranta ba magana limanci ba magana koyarwa ba magana alhaji ba magana hajiya ba magana president ba magana his excellency ana cire ran sunan tagawa ila dinga miko turo wanke haɗa miko saka ta ta ta za a ce kofin president ko kofin rasfesa ko ko shek babu wannan sannan ka ce mace ce daɗin duniya to me mace mafi muni a jikin mace shine gabanta nan take fitsari nan take fitar da jini to me na birkiya shi ne shi yasa aka ɓoye shi hmm. ai da shi mata suke nuna gudu za a ita sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma yi hmm. da kyan gani yi da kyan abu fitsari kashi da jini da al'ada da sauransu da fitar yaro me zai hankali a duniya raba ka da Allah hmm. yasa ibn hazamin ya ce duk duniya kowa akwai abin da yake so amma abu ɗaya ne ba zai samu ba shi ne kwanciyar hankali Allah ba zai haɗa maka mulki da kwanciyar hankali ba zai haɗa maka kuɗi da kwanciyar hankali ba ba zai haɗa maka abin na ilimi da kwanciyar hankali ba ok ok jama'a uh... wannan ita ne video da ake magana na da aka turo mini amma inda wannan ne maganar da ya yi aibu ɗaya ne amma banda wannan ne na gani wannan to me in ka zauna ka ji ba batun wani akida ba batun wani akida bane a batun karatarwa ne ina gani da ya gaya amma kowa na da entitled ka fahimci kan da kake da ka so ka fahimci abin maganarsa amma ne to kamar kan da ya ce mafi munin abu shine gaban mace wala Allah da ya kam domin ya nuna fitsari da haida da kuma ah, kashi sa'annan kuma in dai har mutum ya fito ciki to bai zama munin abu ba to amma ina ga da ya kamata ya nemi wani ah, ah, classic way wani good way ya faɗi wannan magana amma in dai wannan magana ne da ya kai a saka hoto da tsirarci mace da wasu ababa kan in dai wannan na gani bai kai ga haka ba in dai wannan ne saboda wannan na gani a magana da yi akan wala Allah mata sun fi bad mata sun fi so bad sun fi bad kamar a ya zai yi wannan magana akan su kuma in su wannan magana which suna da gaskiya ma ni na gani to me wannan magana ba magana ne da ya kamata bima na ya tada hankalin duniya ba ba magana bane da ya kamata ya ta da hankalin duniya ba need to me saboda duk wanda zai zo ya rena bi ma'ana mata kuma al'auran mata ya tuna fa yana da eh, mata sa'annan kuma yana da kanin mata kuma yana da ma'aifiya da sauransu wannan dina which is very eh, very very clear to amma for me to understand it kana ganin cewa kamar wani na iya ko maganin ma da ni da kai muke yanzu akwai maganganun da zan yi da yawa walalan na kare magana na yi na zauna na ka sake turo min da maganan da na yi wala Allah ne ya kana zan yin samu wasu ababa da ya zama bikin da ya kamata in gyara da ya zama bikin da ya kamata ashe nan ba haka ya kamata in faɗi ba daga kan da ya kamata in faɗi which to be true eh, abin da yake faɗa kana gani kamar yana wa'azi ne saboda ya fara wai da kashin wani dabba which turare ne kuma mai kamshi bi ma'ana abu ne mai amfani kuma ya gwada wai da kashin wani dabba zuma kuma ita ce abin da ta fi zaki kaga ni to me kan na fahimci kan da na fahimce shi ke in dai video in video ke gawo wani Allah ko wani video daban da ya kai har ga haka nan in dai magana in dai shi ke gawo in dai wanga magana kenan ah, ina gani jama'a da aka dau zafiya no bai kamata ba irin wannan zafi ya kamata a ah, mallum malluma duka suna kuskure Mallumma suna kuskure wala Allah kan da ya maganan cewa abu mai muni shine gaban mace which is very very wrong wannan is very very wrong mata sun feel very bad mata ya dame sun feel very bad kuma suna da gaskiya sun feel very bad to amma in ka duba kan da yake magana da kan da ya fara magana kana ganin ba ya zo walakanta ba wallahi yana malamin izala ne ni da shi a da ba amma ka faɗi gaskiya yasa ban sa abin da sai ni da tumi ba ya zo ya walakata ba ya zo ya walakata da mace ba ya zo ya walakatar da mata bane wallahi to my understanding ba ya zo ya walakatar da mata bane ah, to kan da yake kana gani wa'azi lecture yake wa'azi yake shi yasa kai da ka duba a ah, wai mutum in wasa zai fara tun da safe take gane wasan yasa zan sake maimaita ku ji magana ka ga cewa kamar in dai magana ki ga wani Allah in dai akwai wani bidiyo daban a don't know bi ku sake turo mini in dai magana ki ga <laughs> eh saboda kamar kan da kan da nake magana haka mutum in kai saba akwai maganganun da za ka tsaya ka yi da yawa wallahi kana kan katari kana kan hanya mai kyau amma in aka sake buga maka magana kada kan ka ce a ah, nan na daidai ne amma da na haka da ya da na akwai da akwai da ya kamata da zai which is very wrong uh, which is very true shi yasa ku needed to me to me till now i'm not confused till now ban till now i'm not confused till now ku confused till now eh, i'm saying my mind ba hankalin ka nake ba hankali na ne nake hankali na magana na ne nake yi till now I'm not convinced face I'm, I'm not convinced face wala Allah ka ka ka min kwararren hujja wala Allah da zan yi convince for that till now but yasa ku sake jin video na kana gani ba ya zo to me kamar kada aka tiwa ke magana to me to me to me ba ya zo ba ya zo walakantar da mata bane ba maganansa da body language shi da kan da yake magana ba kaman yana son ya wala ba ni ba kaman ya zo ya walakantar da mata bane a'a ba kaman ya zo ka ji kuma da kasancin da ya mata shine abubuwanta guda biyar duk ba su masu wani birgewa bane yanzu turare yana cin abuwa masu kamshi masu birgewa a duniya amma sai Allah ya sa akwai wani dabba kashin ta ma turare ne kuma kashin turaren nata ya fi kowane turare kanshi Da duniya wata abace da za a sa kashin dabba misk dabba ce juda jude juda ake kira turaren juda misk abin nan ne dabba ce amma ta kashi sai zama turare sannan kuma abin shanta mai zaki kashin kuda ne eh. yadin da ya fi kowanne tsada saƙa ce ta tsutsa tut harir sunan tsotsar tut ita take yin harir Allah ne wanda a ka gani to turarenta ga yadda yake kayan zaƙinta ga yadda yake tufafinta mafi tsada ga yadda yake to kuma abinci abincinta ya yake duk inda ka ci abinci bayan awa shida ya zama ya zama tutu ya zama tutu kuma ɗoyi yake yana wani sannan shi mutum jaka ce gangar jikinka jaka ce aka saka rai aka saka nafs to shi yasa da an zare ran ran shine mutum ai wannan gangar jikin a ita jaka ce ta saka ran da an cire ran to gangar jikin sai ta riɓe duk inda ba a maza an wa mutum jana'iza ba sai ya fara wari sannan wannan ran shine gwamna shine malami shine shugaban da an cire to ba mu gana kaje kai gwamna ba mu gana zuwa ofis ba mu gana zuwa makaranta ba mu gana limanci ba mu gana koyarwa ba mu gana alhaji ba mu gana hajiya ba mu gana president ba mu gana his excellency ana cire ran sunan tagawa sai da dinga miko turo wanke hada miko saka ta ta ta za a ce miko president ko miko fesa ko miko shek babu wannan sannan ka ce mace ce daɗin duniya to me macen mafi muni a jikin mace shine gabanta nan take fitsari nan take fitar da jini to me na burkiya shi ne shi yasa aka ɓoye shi ai da shi mata suke nuna gudu za a ita yi sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma yi da kyan gani yi da kyan abu fitsari kashi da jini da al'ada da sauransu da fitar yaro domin zai zai hankalinka a duniya rama ka da Allah yisa ibn hazamin ya ce duk duniya kuma akwai abin da yake so amma abu ɗaya ne ba zai samu ba shi ne kwanciyar hankali Allah ba zai haɗa maka to a jama'a a gaskiya a nan kaga cewa yakin tube harshe wannan gaskiya ne to amma still ina gani yadda za mu yi muraba raba ga cewa ni dai to me ina na sake maimaita ban banzata ya zo ci mutuncin mata ba ne no no no no kana gani cikin fatawa ne kamar kan nake faɗa mutum duka in kana magana sosai in an sake maimaita maka maganar da kake yi kana gani cewa kamar a nan ka yi kuskure da wannan magana da ka faɗa da akasarinsa da akwai yadda ya kamata ka faɗe shi yasa ni kana na ɗauke abin kenan amma kan da za mu raba wannan duka insha Allahu mun na try in je in nemo full video din da ya magana mu zo mu saka in Allah yadda mun je mu nemo full video din mu je mu zo mu saka ya so ku gani ni dai a fahimta na yana malamin izala ina malamin ina eh, eh, malamin izala ina almajirin almajirin almajirin ɗarikar tijjaniya bambancin mu daban amma Ah, kamar kan da bi hayaniya ke tashi a yanzu dai don Allah don annabi ku ya kuri mun je mu nemo bidiyon duka full mu zo mu saka needed to me I still am not convinced ah, duk maganganun da kana gani kamar yana fadakarwa ne kuma wanga magana kana ganin batun zamantakewa ne zamantakewa ne kuma abinda nake nufi ah, wala Allah cewa ya yi tuntubin harshe a kan nan abin da nake nufi a cewa kamar kaga ya kawo a magana which is very true amma at the end da bai kama need to me to me da bai kamata ya faɗi haka ba cewa kuma abin da ya faɗi ai gaskiya ne cewa ai gaban ba ma mace ko namiji mu mazan ma gaban gaban kashi da goli na mata kuma haida da wasu ababa yana yana faruwa amma amma tun da dai ana aibuwa a ciki wurin buka fito wurin manya ba na so ba kai ta wurin manya manya lala ba na so ba kai waliyai annabawa da sauransu sai sa kaga ba ba ba ba mummunan abu ba which abu ne mai kyau to amma kaga to the end tunda ya end abin ne to me it's not right amma A ah, kana ganin ba ya zo da walakanci ne that's how i understand it ah, assalamu alaikum rahmatullahi Allah ba su doka kira bane amma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki barkan ka daura haka barka ka riba wa Allah ba ma muna cin koshin nan lafiya nagode to ina jin ka to Allah ya saka da eh malam Hassan Umar ko aha masha Allah da ake tattaunawa sarki zaki ita rayuwa ya kamata a ce duk mutum idan za ka yi furuci ya kamata a ce ka yi furuci da idan al'umma sun ji abin da za ka faɗa ba za su juyo da shi kanka ba suna yi raji a kanka gaskiya wannan magana da wannan malami ya yi gaskiya ni kai na ban ji daɗi ba matuƙa sosai wa wallahi sarki zaki okay bai kamata ba a matsayinsa na babban malami a ajiye yana wa'in nan maganganun akwai usulufi na karantarwa wanda ya kamata a ce ya yi amfani da su domin al'umma ba za su zarge shi da komai ba. Eh, amma na ji daɗin maganan kaga in dai wannan fahimtar ka dai kai kuma kana da right kamar kana nima fahimta na kan da kowa kowa na da right da ke fahimta shi amma kamar kan da dai kana ganin cewa kamar an yi kuskure amma ni kamar kan da ake ta turo ake ta gaya ya zo wai bi na yana ya walakantar yana so walakantar da mata ko menene I didn't take it as that ina ganin cewa kamar yayi kuskure daidai wurin a karshen maganan kaman kan da ya faɗa wannan kowa na iya yin haka amma ni na gani ni tumi na gani bai zo da niyan bima na aibata mata ba ai sarki zaki ta zai aibata mata bayan mace ce ta haife shi kuma a yanzu haka a gidansa inda yake yana auren mace ai ba zai aibata mata ba sai dai kawai an samu tuntuban harshe wannan kuma kowa zai iya yin shi wanda ya kamata dai gaskiya a gyara usulufin da'awa wannan shine kuma ya kamata a ce amma yanzu haka dai ka gane a yanzu haka ba mai mu conclude a yanzu haka ba mai mu conclude face mun zo mun saka video dinsa full video dinsa ka gane ko yasa wannan ne zai iya convince mu ka gane eh eh yasa bari ne mu aje ba na so da kira dai bari mu aje face mun zo mun saka video din duka ka gane za ka yi eh ba mu domin ka gane kaɗan nan da haka ji ya iya ya kawo eh, ya kawo maganganu daban-daban which inda an zo saka video duka ya kamata a dinga sa bayanan su complete domin al'umma su fahimci me ina su me suke so su faɗa ko kuma me suke so su faɗa a cikin gida. Insha Allah. Na gode. Eh jama'a ba ku wani rikota kira ke ta yi ba malam na gode wa ga Allah saka nan duk Allah masu kira ku a kuri. ku barin samu wani an kwanciya wani minti eh, na awa daya kuma tashi sallah su ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu malam gida malam ila to ina jin ka assalamu alaikum wa alaikum salam malam ila to muna jin ka malam ila daga germany Allah taimaki sarki tare da kai tare da kai malam ila sarki muna ma addu'a muna fatan ma da alheri Amin amin tare da kai. Na gode Malam Ila. Amin amin Malam Ila. Amin amin amin amin ya rabu. Sarki wanka maganar da ke yawo a ni ma fahimta na kamar kan kai ma ka dubi site. Eh. Ba wani maganar ne kamata mutane su dauke shi wani batun ko ya zama maganin dala ko ya zama wani malamin sunaye wanga magana of course of course kai ka zamna ka tinka abin da ya faɗi ya ka duki tun farko karatu wanda ke son ya je malamin ya je birni tun farko karatu haka zan yi Allah ya da batun suman da ya yi suman ba da ke kashin suman ba amma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi abin da yake so ne suma yana shan suma hmm. yawa to shi mutum muna muna yace mutum tsakani na jiki in aka fidda rai mutum ya zama gawa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne duka ya kamata ya kamata mutum ya yi tafakkuri da wannan duka yawwa don shi kaka wuce ko ya example ya bari yau ne mu duka muna faɗi wurin duka mu duka muka fito amma abin da ya faru gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shi ka duba amma wani wuyan ya musulunci ake ya dini ake ya dini ya ka kai wani bi ba goye goye ba rufa rufa Allah kan yake fadin shi kamata ka ji eh na'am amma yawan mutane kan doki don ya zama wani malami fara, ko ya zama wani malami kaza eh, ya zo sa da kijana kun samu wani abin da da kure zai yi <laughs> ya guri ya guri wane wasu masu da yawa kuri yawa kuri wanga mu zo reality ina zuwa wani malam ina zuwa wannan abu da ya faru da wani malamin da rika yayi maganar sa ne ina gwada mu yan social media eh domin eh eh mu yan social media batu mu yan social media ne ce batu amma kamar musulunci yau kai ka karatu sosai muke dukan karatu yau turo man na ke ta yi turo man don ka don don a yi magana duniya duka su a ba ni ba wani ina eh, to ina rasa insha Allah yadda zan yi naje naje doko Allah ya Allah na jin doko karatu na jin doko full karatu ina jama'a ban da niyya ban da shiwa kamar to manzo na bayani shi a cikin gidan aljanna yana da kamshi aljanna almisk kamshi to gaskiya ne ko ba gaskiya ba ban da shiwo kamar kan da ake yadawa ya zo Zaki mata ban da shiwo zai eh, tularin mata shi wani dabba ba ne wani zanki mai tsada wani dabba susa ke sakawa ni duka na samu karatu amma ya kai wa wata na mace da gani ta zo kan facebook ta ta ba ta zazzage shi eh daga bayan ga an turo min wannan duka amma kowa ya hakuri yau sarki zaki ba wani malamci da ke a ban kasar da zai iya ci zarafin namiji ba wani ba wani mu duka iyaye mu muna son iyaye mu muna son matan mu shin program na ce muna zagin matan wai bai dace ba hmm. amma kan na bin yake aka yi kamata a faɗi fact is a fact fact is a fact ba damuwa ba damuwa in sha Allah mun je mu dauko karatu Sir Amin Daurawa wa'annan full tension nan na kunce ka je ka ci wannan tukun ka fito ka yi bayani ba wani magana ba ba wani magana ba a'a okay wa zatullah in ji jama'a wai kamar malam Junaidu ya yi karatu a kan haka yanzu na ke rubutawa amma insha Allah zan nemi wannan zan jin don kuma na shi ma malam Junaidu in Allah yadda mu ci duka jama'a ku hakuri kowa ya kwantar da hankalinsa ni, fahimta na kamar kan na kuke magana a to kadan video gada na ji eh, kuma da kuma kan na ga yake magana kuma his body language kana ganin akwai wani abin da yake yake so ya kai amma ban ɗauke shi cewa kamar ya zo da niyyar cin zarafin mata ba ne ban ɗauke shi wannan ba kuma insha Allahu jama'a ku yi hakuri insha Allahu zan yi kokari in je kan shafin Sheikh Malam Aminu Daurawa wanda ke da linkin wannan karatu ya turo min linkin wannan karatu Allah da mun sauki ya so mu mu sauke muku a nan ya so ku ji full karatun gaba daya don Allah kowa ya aje kobe shi kowa ya aje kobe shi ku ya ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh